是因为你教他的，你错了。这个动作到底叫身体摆拳，还叫身体勾拳啊？包括一些练拳击的朋友，其实你的老师教你说这是一个勾拳，勾叫勾拳，拿勾拳。实际这个应该叫摆拳，因为格斗这项运动其实从国外传过来的，英文最有说服力。英文这个叫做 u p p e r c a 这个叫 hook。 Up cut，up cut 是什么意思？是从下往上切的意思。好，这个动作一定是从下往上切的。所以如果说打头是这样的，如果打身体，你可以理解这样可以是 up cut to the body，到身体的。如果你非说这个也是，boom，这很明显是跟 hook，就是摆拳是一个方向的。哪怕我说我往斜上挑一挑，它也是个摆拳，这个不应该叫做勾拳。有些朋友说爆杆勾腹，所以勾拳。 学历问题，烦死了！我勾你一下叫勾拳吗？勾你一下，勾是一个动词，那勾拳是一个名词，所以这实际是个摆。我没有想颠覆任何的认知，我想告诉一下事实。因为有的时候大家服摆，这个叫勾拳，勾拳，他管这个叫勾拳。当我跟你说的直勾直摆，你会怎么打？直勾直摆，如果按你管这个叫勾拳的方式啊，直勾直，直。 其实这是重复口令的，有的时候你想打一个勾拳，你手还没到位。其实我是不知道我打这个勾拳，还是你说的这个勾拳的。还有一点，你可能会反驳我，我们那个外教都管这叫勾拳到身体勾，他都中文说勾拳。 是因为你教他的，你错了，你教他他不会说中文，你告诉他是勾拳，他才说的勾拳。实际你不要拿这个去反驳我，我告诉你，这个是身体摆拳。如果按学术角度去讲，当然你也知道啊，这叫上勾拳，就是叫平勾拳。我认为这是老一辈的国际从业者错误，的吧，把名字起重了，到现在我们还在讨论争论平勾拳和摆拳的区别。对于这个，你们要有疑问，评论区见，好吧？我下期再讲一期来反驳你们。